Yaani jamaa analeta wanawake na anabadilisha renda lipi? Fungua mlango bwana. Ya tena. Eh! Nini bana? Yaani wewe wewe na punda ni mandugu bwana. Wewe unanisumbulia nini? Wewe unanisumbulia nini? Sasa nakusumbulia nini mgeni bwana? Wageni bwana. Mgeni wageni na unabadilisha juzi. Chungulia mikono wageni. Juzi ulileta mwingine hapa amekonda hata anaweza ingizwa kwa kwa chupa ya soda na atolewe bila kuguza ufuta. Nini baya? rent rent rent my friend rent juu nguvu uko nayo ni wanawake lakini rent nguvu ya rent huwezi lipa hiyo hauna hiyo nguvu ya kulipa rent huwezi pata utalipa utalipa kitu gani bwana eh, landlord mimi na landlord ni kitu moja bwana mimi ndo macho ya landlord kama keka mimi ni macho ya landlord hapa ndani kitu nasema ni kama uwezi lipa rent bwana, tafuta nyumba ya elfu mbili uende uishi. Wewe unajua pesa maji ulilipa, unajua unajua pesa tunalipa kwa hii manyumba. Ah. Wewe tu umepewa nyumba free hapa, nyumba ya mabati. Ati nimepewa nyumba free, nyumba free, na mimi ndio najua vile hii nyumba hii plot ilijengwa. Wewe unajua vile hii plot ilijengwa? Ona kazi tu, ona tu wewe na punda ni kama mandugu, ona tu wewe acha bwana. Wewe unalipa nini bwana? Ngoja bwana. Useme wewe nimekupia wiki mbili kama huwezi lipa rent uhame. Juzi mwingine alileta hapa ile siku ingine Madam, hiyo Siku nyingine alileta mwingine amenona hata geta alishindwa kupita kwa gate. Sasa nimwambie ukweli. Wewe pesa Ulipe rent bwana. kubadilisha na